arkadaşlar işlemimiz bitti. Ee, tabii ki biz enerjiyi direkt gösterge panelinden aldık artısını. Bunun artısını direkt aküden e, ya da sağlam bir artıdan alırsak e, daha doğru e, enerji gösterecek. Şu anda enerjilerde sapma oluyor. O yüzden e, verdiği değer biraz sapıyor. Onu e, tekrardan artısını değiştireceğiz. Görselimiz bu şekilde oldu. Çoktan şu an bunu görebiliyoruz. E, aydınlatmaları değiştirdim arkadaşlar. İçerisine led döşedim. E, şerit led yaptım. E, hem devir saatine hem de kilometre saatine yuvarlak şekilde şerit led döşemesi yaptım. Yine bizim buradaki e, gösterge ışığı kısıp ve artıran Tuşumuz çalışıyor. Ee, direkt enerjiyi arkadaşlar sapmalarını tam olarak net göremiyoruz. Bunun sebebi dediğim gibi e, onu değiştireceğim. E, onun çekimini yapmayacağım. E, onu söküp tekrardan artı kısmını aküye yakın ya da direkt aküden alabilirim. Ya da teybin çıkışındaki e, artı konumundan alabiliriz. Orada direkt e, aküden geliyor ama en sağlıklısı en doğru veri Kesinlikle aküden aldığımız enerji hattı olacak. Şu anlık bu şekilde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.